night. Pasakan ilio, oh, pasakan malu, Iaku barago anakuna iya, Toko dia pamarereanku Setia

sola kita kasih dia e sundara yang